最近这个 AI 画图的热度非常高啊，但是有些小伙伴是处于只能远观而不能玩的状态，为什么呢？因为他们没有显卡，所以只能看别人玩。但是经过几天的折腾之后，我发现一个仅仅使用你电脑的处理器也能运行 AI 画图的方法。那么废话不多说，我们开始吧。在开始之前，先给各位放上一组运行数据，在同一组提示词、分辨率为五幺二乘五幺二、采样步数是二十步的情况下，不同的硬件出图的时间如图所示。 想仔细看的，大家可以暂停看一下，然后给大家看一下终极整活给大家看这个 CPU 的运行时间的目的是为了告诉大家，无论是什么硬件，只要部署的时间啊，只是时间的长短而已。那么接下来我们就开始进行部署安装吧。OK，其实要部署整个 AI 绘画的过程其实并不难，我这里写好了一份 PDF 文档，大家只要按部就班的弄就行了。 如果你想要这份文档的无水印 Markdown 原件的话呢，去我的爱发电主页赞助一下就好了。那么这里说了啊，有一些前期的要求，首先你的系统要是 Windows 十2一 h 2或者 Windows Server 2019，如果是你的系统版本过低的话，安装后面的 Python 3.10.8可能是根本是装不上的。然后运行内存至少要 8GB，嗯，我建议是 12GB 以上。 因为有些模型它是读进内存里面，如果你的内存不够大的话呢，模型是读不进去的。那么硬盘剩余空间至少要十五 GB，其中除了模型占据四 GB 到八 GB 左右，还有绘画的框架以及后续的依赖，大概也是四个 G，所以留到十五 GB 是最好的。然后第二步就是环境安装啊，这里给大家准备了几个连接，大家点开啊，安全无毒，点开即下是吧？不过呢，我就已经提前下好了，然后现在就开始安装。 这三个环境其实是可以同时安装，并没有先后顺序，所以我就一起打开了。先安装这个微软运行库合集，然后在它安装的同时说一下这个 Python 3.10.8的安装要领啊，这几个要点。首先把 Add Python 点 exe to p a r s e 这个要选上，然后点 Customize，选择 Next，把第一个 Install for all users 选上，然后选择一个你喜欢的路径，尽量不要包含空格或者中文。 点击安装，然后把它缩小。最后轮到 Git，Git 这里也是一样，尽量路径不要包含中文或者是空格。选择 Next，再 Next，一直到这个位置，它需要你选择一个你默认的文本编辑器，我选记事本就好。后面的就一路 Next 就好了。缩小，在他们安装的同时呢，啊，我们可以来到这个文档，后面有一个需要准备模型，那我们可以趁它在安装的时候，先把这个模型给下载了。访问这个链接呢，可以。 看到一个模型的下载链接，这边官方的 Wiki 提供了三个链接啊，前两个都是从单个站点去下载，然后第三个是一个磁力链接。我个人是更推荐使用磁力链接的，因为啊，更多的同路人会拥有更快的下载速度。另外有一点值得提示的就是，当你使用这个嗯磁力链接下完之后呢，尽量不要关掉磁力链接的这个下载软件，使用你的上传带宽为其他人提供保种服务，就算 Python 没有安装完了。 我们等一下。A few moments later, OK, Python 已经安装完了。最后这个 disable path length limit，就是说禁用掉这个路径长度限制。我们可以点一下，然后点击 Close。OK，那么前期的这个环境安装就已经完成了。第二步来进行一个镜像的配置。要知道这个 Stable Diffusion 这个框架呢，它不仅仅是它的源代码。 要运行，它还要拉取一些其他的依赖源代码来进行运行，但是它的这些依赖呢，都是存放于境外的一些服务器上。如果我们直接去拿的话，直接下的话，等待的时间是非常长，甚至是断连是连不上的。所以我们需要配置一些镜像来加快它的拉取速度。当然，如果你有网络代理的话，我是建议你使用你的网络代理。那么，我现在来配置一下这个镜像，打开 CMD，然后在 CMD 里面粘贴这一句，配置一个 Git 的这个。 哎，这个复制用不了啊，直接 Control C，然后到 CMD 这里点右键，看看出了什么问题呢？啊，这里有一个换行，换行怎么解决呢？换行很简单啊，换行的话把它丢到记事本里面，然后，嗯，好，然后再复制、粘贴，走你。那么这个时候呢，它就会在你的 User Profile 这个文件夹下面生成一个 Git 的配置文件。 来到这个位置，可以看到这里生成一个 git config 文件，点开，这个就是你刚才配置的这个替换 GitHub 的镜像地址。OK，那么 GitHub 的镜像配完之后，要配一下 Python 这个 pip 镜像。值得注意的是，pip 镜像啊，我之前试过使用阿里云的那个镜像的话，好像是找不到 Torch 的包的，所以我建议大家使用清华的。同样复制粘贴，发现，嗯，这里。 和这个 PDF 好像是啊，没有什么问题。那么我们就把它保存在 APP Data 目录下面，点击文件，点击另存为，在这个存储输入框里面输入两个百分号，在两个百分号中间输入 APP Data。好，APP Data 这个目录下如果没有 pip 文件夹，那就新建一个小写的，再双击它进去，在下面保存类型改为所有文件，然后把这个。 保存的文件命名为 pip 点 ini，编码选 ANSI。有很多，嗯，像 CSDN 或者是简书上面的那些配置的教程，都会教你保存成 UTF 八。但是我的测试过之后，如果你真的保存成 UTF 八编码的话，在后续拉取的时候，百分百会报错。这个情况可能是跟你在语言选项里面有没有开 Unicode beta 这个功能有关，但是具体我是没有去测试。配置完镜像之后呢，我们就可以开始下载这个软件的框架了。 那么复制这一段代码，其实这一段也不能算是代码吧，只能说是命令。那么打开 CMD 窗口啊，我先关掉这个多余的，直接右键粘贴，从 GitHub 下面拉取一个 AI 绘画的框架。但是呢，我现在不想存在我的这个 User Profile 里面，我把它存到 C 盘的根目录，然后右键粘贴，回车执行。 由于我是知道我现在把东西下到哪儿了，所以我不需要点这个啊，我不需要输这个 start 一点，我直接开我的 C 盘。好，那么 C 盘下面呢，应该会多一个 Stable Diffusion。咦？好吧，还是最后还是下到这个 User Profile 里面了。好，那么现在打开这个目录之后，可以看到这有个 Stable Diffusion Web UI。我把它切到此电脑的 C 盘下面。 那么点开这个 Stable Diffusion Web UI 可以看到里面很多文件，不过大家不用害怕啊，这些文件有很多都是你不需要理会的。我们把刚才下载到的模型导进来，我把模型下到了另外一个地方，把得到的那个 ckpt 结尾的文件重命名为 model 点 ckpt。 然后把它放到 Stable Diffusion Web UI 这个文件夹，然后下面有一个 Models Stable Diffusion，这里有个文本文档说 Put Stable Diffusion checkpoints here，那么你就找对了，粘贴。我感觉我的内网速度还是不错的。如果你好奇这是怎么干的话呢，后期再出一些视频讲讲这是怎么玩的吧。好，那么文件复制完成之后，我们回到 Stable Diffusion Web UI 这个文件夹下面。 往下拉，这有个 web user 点 bat，我没有把这个扩展名给露出来。好，点上文件扩展名，这个位置有个 web u i user 点 bat，还有个点 sh，不要走错了啊，是 bat。点击右键，点编辑。Windows 十一如果找不到编辑的话，可以点那个更多选项，那有个编辑。然后呢，你确定你要使用 CPU 跑的话呢，就像我这里这样，把这一段参数给它拷贝一下。 粘贴在 command line args 这个位置，再检查一次有没有错误，然后 set VENV directory 这个参数，你可以随便命名。 其实这个就是一个文件夹的名字而已。完成之后，点击保存。然后呢，现在就可以双击这个脚本进行全自动化的部署了。直接点击打开。首先呢，它会在你的这个 Stable Diffusion 的这个文件夹下面再创建一个你刚刚指定的那个 VENV directory。然后呢，后面这里显示一个 Installing Torch and Torch Vision，然后后面就会有一段很长的等待时间，期间什么东西也不会输出，除非它出错了。如果你不确定你的电脑有没有在认真干活啊，那你可以点开任务管理器。 然后在性能以太网这个网络这里，如果你这个接收是一直有数据的话，那就代表它在下东西。如果接收这里没有数据，但是 CPU 和内存还有那个硬盘的占用都比较高的话，那也是正常现象。如果说这几项都是平平静静，什么东西都没有的话，那就回到这个位置，回到你的命令行窗口，按 Ctrl 加 C 看一下有没有后续的一些操作。如果没有的话，就关掉它，重新再来吧。A few moments later. 好的，我们非常幸运，在经过一段时间的等待之后，出现了问题。来看看这个报错信息，嗯，torch is not able to use GPU at skip torch cuda test to command line args variable to disable this。我看看是我那个 bat 脚本上面有什么东西写错了哦，在这儿 skip torch cuda test，在我们复制的时候少复制了个减号，保存，关掉这个 cmd 窗口。 关掉这个 BAT 编辑，我们再来运行一次。那么 Torch 安装完毕之后，它就开始安装 G F G P F 啊 G F P J N，一样等吧。Two hours later，OK，经过漫长的等待之后，终于走到了这一步。它现在正向 GitHub 拉取 Stable Diffusion 这个框架啊，因为我们刚开始拉取的是 Stable Diffusion Web UI，然后这个 Web UI 其实是要依靠 Stable Diffusion 这个框架才能进行运行的。 然后再提一嘴，如果说刚才那个步骤卡住很久，又没有任何输出，然后这边任务管理器也没有任何反应的话，不妨按下 Ctrl 加 C 停掉这个脚本，或者是直接点击这个关闭按钮，关掉 CMD 弹窗，然后重新运行脚本。有报错信息，它是一定会提示的。Two hours later，好了，经过漫长的等待之后，它控制台最后面打印了 Running on local URL 一二七点零点零点一七八六零，那么选中这一段 URL，点一下右键。 后回到你的浏览器，粘贴并且转到它，这个时候它会打开一个网页。好，那么这个就是我们部署好的 AI 画图的这个面板。当然，不是说大家都像我这样啊，如此的顺风顺水，肯定会出现一些大大小小的状况的。那么我已经尽量的把我所遇到的一些状况呢，写在这个文档的意外这一章节里面，大家可以对照去看一下。那么如果说啊，你遇到的问题还没有像我这种，或者是 啊，其他的问题的话可以百度，如果百度不了的话，就可以在评论区留个言，让大家帮你解决。毕竟啊，大家都是非常热心的，对吧？好，那么弄好这个之后，不如我们就来随便写点提示词，看看会怎么样。哎，不对，等一下，我去找一下我的魔导书。我回来了，把魔导书的这个网址粘上去，这个 tag book。我看看我要选什么 tag，试试看。嗯，让我想想，大家应该会喜欢什么？红眼。 然后，白发，原画，属性，随便勾一个。我估计这个，因为这是虚拟机啊，N 就是刚才展示那 N 五幺零五，估计要跑很久，耐心等吧。我看控制台这边会不会报错啊？没有报错，直接就开始跑了，然后等吧，估计得等两个小时。Two hours later，好吧，刚才我我果然没有预言错误啊。 这经过了一小时四十三分的等待，终于是出图了。我刚刚说了两小时嘛，然后我看一下这出图的质量，嗯，还行，已经差不多符合描述，白发红瞳，然后是漫画 art book，呃，但是他似乎理解错误了 art book 的意思，就直接画出了个角色拿着一本书在这看，然后 sleepy 慵懒的，差不多了啊，那教程就差不多到这儿，然后。 如果觉得这个教程还行的话，记得一键三连。那么，如果大家注意到这个进度条的话，肯定是说事情是不简单，是吧？没错，看一下这个 PDF 文档后面还有个可选的后续工作。那么可选的后续工作呢，就有一个允许互联网或者局域网访问。要知道，默认情况下，这个 Stable Diffusion Web UI 它只运行在本地，只监听本地的这个端口。也就是说，当你从局域网里面的一台电脑连接。 这台运行 Stable Diffusion Web UI 的电脑的七八六零端口，它是连不进来的。如果说像我这样，我把这个 AI 画图部署在我的局域网里面的某台服务器上，然后呢，我想用另外一台电脑去操作这台服务器来画图的话呢，你还要做一些额外的操作。我们先 Control C 停掉这个主进程，停不掉的话可以多按几次。好，然后按 Y。 终止掉 P 处理操作。那么回到这个 stable diffusion web UI 这个文件夹下，找到 web user 点 bat，点右键点编辑，在这个 set command line args 后面可以添加两个减号 listen。那么 listen 参数呢，就会让它监听这一台电脑上所有互联网接口，呃，不对，应该是所有网络接口，包括是物理网络接口和虚拟网络接口的七八六零端口，因为它默认就是监听七八六零。 如果你需要指定额外的端口的话，那么就在后面再加两个横杠 port，比如这这次我指定八零八零，点击文件，点击保存，保存完成之后还不够，你还得放通你防火墙上对应的这个端口。我们转到网络和 Internet 设置，然后点击这个 Windows 防火墙，好，然后点高级设置，在高级设置这里面呢，点击入站规则，然后点右边的新建规则。 还记得刚才的 port 设置是什么吗？是八零八零。所以，在这个新建规则这里选择端口，下一步，选择 TCP，因为 HTTP 协议是基于 TCP 的。输入八零八零，点下一步，选择允许连接，下一步，三个勾都勾上，选择下一步，然后选一个名称，我就选 SD，好，回车。那么，这个新的规则就完成了。 那看看这台电脑的 IP，是因为我是用远程桌面，我知道它的 IP 是一九二点一六八点二点九。如果你不知道的话，可以通过 CMD 的 IP config 来确认一下你的电脑的 IP 地址是多少。IPv 四地址一九二一六八二点九。那么我回到我的电脑上，输入地址是七八六零，然后回车。啊，不对，不是七八六零，是八零八零。哦，忘了。 我还没有把这个软件给起起来， <laughs> 在那边当然是不会起作用的。OK，保存之后记得启动这个 Web UI。由于第一次启动的时候，我们已经把所有的那些环境都准备好了，那么第二次启动之后呢，它的速度就会快非常非常的多。好，那么现在大家可以发现，Running on local URL 这里再也不是一二七点零点零点一，而是四个零，那么后面的端口也变成了刚刚指定的八零八零。现在回到。 外面的电脑啊，就回到另外一台电脑的界面上，可以发现这个网页已经正常的可以打开了。我们可以在这里粘贴上我们刚刚从魔导书上面找到的这个关键词，比如说我现在复制，然后在这里贴上，点击 Generate，它就会开始生成了。我们回到这边看一下，如果你没有确定你的电脑有没有正常在工作的话，可以看一下这个 CPU 的占用率，这边似乎还没有开始，我先 Interrupt 一下，然后刷新，再把这个关键词贴一下，点击 Generate。 看后端那边有没有收到请求？嗯，刚才等待的这个间隔有点久啊。嗯，其中我还摁了一下 c t r l 加 C，可能是中间有什么进程阻塞了这个主进程。那么 c t r l 加 C 开始之后呢，可以看到后台后台这边确实已经开始了计算，然后这边性能计数器，这边 CPU 也给我啊弄到了百分百。我就不演示了，我赶紧打断它，不然的话我还得等两个钟，我才能继续录视频，是吧？好，用 c t r l 加 C 把它停掉，然后 Y。 好，那么 CPU 下来了，这边这个网页先啊关掉。那么虽然说通过啊简单增加两个参数就可以直接让这个软件运行在局域网或者互联网上，似乎很方便，但实际上这样。 并不是很安全，为什么呢？嗯，要知道我们的计算资源是非常珍贵的，而你刚刚啊，也可以看到我登录这个网页是没有经过任何的登录认证手段就直接进去了。那么这意味着，如果你在你的公网或者是不信任的局网，比如说在校园网内啊，万一被人家扫描端口，然后扫到你这个端口再跑这个东西，他就会恶意利用你的这个计算资源为他跑图，对不对？那么这个时候，我们就应该为你的这个 Web UI 增加一个登录认证的手段。 嗯，原版的话呢，我记得它是在这个参数里面，它有一个对 g r a d i e auth user 冒号 password 这个参数。但是如果说你这个电脑它是纯局域网，就没有互联网的情况下，这个认证手段是无法使用的，因为它要请求一个 huggingface 点 co 这个地址。那么在没有互联网连接的情况下，我是建议大家使用 nginx 的反向代理加登录认证的。那么接下来我就演示一下怎么添加。 这个 Engine X 的反向代理和登录验证。首先，我们要删除掉 webui_user.bat 里面这些 listen 和 port 参数，我把这个参数删除掉，然后保存，先关掉，然后去下载 Engine X。Engine X 的这个下载页面有啊，它罗列了这个 Linux 版本，还有这个 Windows 版本的。那么我选择 Windows 版本。好，那么下载完 Engine X 之后，得到一个 zip 包，把它解压出来，我把它解到桌面。 这个时候呢，我们就可以得到 nginx 的这个主文件夹，我们打开它，先测试一下 nginx 可不可以正常的运行。来，进入到 nginx 的这个目录，点斜杠 nginx。如果它没有任何报错信息的话，那就证明它已经启动起来了。要退出 nginx 的话，那么就另起一个 cmd 窗口，输入 nginx 杠 -s，然后 quit。那么这个时候，这边的 nginx 就退出了。 好，那么下一步我们为 Engine X 增加一个登录认证。找到 conf 文件夹的这个 Engine X 点 conf，我们先为它复制一个副本，我把它命名为 Engine X 点 conf 点 bak。那么右键点击这个 Engine X 点 conf，选择打开方式，用笔记本啊，用这个记事本打开。打开之后呢，可以看到非常非常多的这个配置项，但其实大家大可不必担心，有很多其实都是我们用不到的。然后其实我们要关注的只是 server。 还有 location 这个部分，来回到文档看一下。我们首先要在 server 的前面加 upstream，就是上游。其实这个位置可以直接复制 Ctrl V，别忘了对齐一下。 勉强对齐一下，来解释一下 upstream 这个 S D 这个其实是你可以自定义的，支持啊英文和数字。但是我一般来说，我是建议纯英文，然后中间不能有空格。upstream 啊 server 里面填写一二七点零点零点一七八六零。那这个东西是什么呢？这个是你 Stable Diffusion 本来默认的那个工作的地址还有端口。那么如果你刚才没有删除掉 port 参数，只是把 listen 的参数删掉的话呢，那么这个七八六零就要替换成你刚才的 port 参数后面指定的端口。 比如说我刚才是八零八零，那么这里就要填八零八零。如果你删掉了那个参数的话呢，这里就跟我一样七八六零就好了。然后 server server 这一部分呢，啊 listen 的八零，这个八零端口代表的是你要在外部外面这台电脑访问这台运行着 AI 画图的电脑的那个端口是什么？那么我建议是和这个 Stable Diffusion 的保持一致，七八六零。这样的话我就不用额外去防火墙再放一个端口。像我刚才放的是八零八零的话，我要把它改回七八六零。 好，点确定，这样就改过来了。关掉防火墙，然后还有 location 这个位置，看下文档。location 这里需要增加一条 proxy pass http 啊 sd。那么这个 sd 指向的就是上面这个 upstream sd。也就是说，当你从外面的电脑访问这一台电脑的 IP 地址加上 server listen 里面这个端口的时候，实际上如果后面有个 proxy pass，访问的是这个 upstream 里面的条目。要注意的是，nginx 的这些。 配置文件每一个配置项后面都需要一个分号，缺一不可。好，那么这个配置文件完成之后，点击保存，把它保存一下。然后我们重新进入到 e nginx e 的那个目录，nginx e e 点 exe。那这个时候呢，再在另外一台电脑上访问八零八零试试看，很明显访问不了。那么我访问七八六零呢？ 这是访问成功了，但是因为我这个 AI 画图没有跑起来啊，所以他就给我报了个错，说找不到你要反向代理的上游啊。那么证明 NGINX 是没有问题的话，我们趁这个 AI 画图软件还在启动，那么我们赶紧来配置一下 NGINX 的那个账户和密码。那么我们需要手动为 NGINX 添加一个登录的认证的文件，一样回到 conf 文件夹里面，点击右键，点击新建，新建一个 TXT 文档。 建议使用英文命名，我就叫叫 pwd 吧。我怕 password 是 nginx 的关键字。打开 pwd 点 txt，按照用户名英文冒号密码这种方式来建立你的登录用户和密码，比如说张三和芝麻开门。不要傻乎乎的输入中文啊！另外就是中间这个一定是英文的冒号。好，保存，保存之后关闭这个密码文件，重新打开 nginx 点 conf，再以记事本打开。 然后呢，我们来到 location 这个位置，为我们的 engine x 增加一条这个登录认证的文件的这个配置。这一行 off basic 只要照抄就好，但是后面这个路径呢就要注意了。你后面这个文件的地址还有这个文件名一定要对，还有它要写 unix 的路径写法，就是使用正斜杠，不要千万不要跟我这样写成 windows 这个反斜杠啊。Enter 上面这个。 是不对的啊！我检查一下这个文件的路径。刚刚我建立的密码认证文件是这个 p w 点 t x t，我们按住 Shift，然后右键点击它，选择复制为路径，然后回到 n g x 点 com 文件夹这里，选中这个认证文件，c t r l 加 V 贴上。可以看到它现在是使用 Windows 风格的路径写法了，我们把它换回到 Unix 风格，就是把所有的反斜杠替换成正斜杠就好。这里说有 Unicode 格式的字符，嗯，我看下是不是这个，哦，这个。 我再保存一下，看好，保存成功了啊。那么关掉它，重载 nginx 的配置或者重启 nginx。我这里使用重载 nginx 配置的方法吧。再新开一个 cmd 窗口，然后 cd 到 nginx 的那个工作目录，点斜杠 nginx- s reload，没有报错，nginx 配置文件重载了。然后这个 AI 画图启动了吗？还没启动，我就 C 一下，启动了。它可能又有什么东西阻塞住了。 那么这个控制台这边呢，又回到了 HTTP 一二七点零点零点一七八六零。然后呢，我们回到另外外面的这台电脑这里刷新一下，可以看到 NGX 的一个简单登录验证的画面已经出现了。我随便输个账号密码，它肯定是错的，要求我重新登录。那我输入张三，然后芝麻开门，我就可以登录了。依然是见到这个如此亲切的 Web UI 界面，是吧？哎，我关键词呢？好，再来魔导书这边复制，然后粘贴。 然后去点击 Generate，看一下它那边会不会生成。啊，一定要善用 Control C 啊！如果这边啊你点了之后后面没有反应，你不妨在这里 Control C 停一下你当前的这个线程啊，可能是某条线程阻塞了主进程，就导致后面的所有东西都跑不起来。那么可以看到这边 CPU 已经开始算了啊。嗯，那么我就不不算了，不算了，我感觉我电脑要炸。 好，那么以上就是这个 AI 画图用 CPU 跑 AI 画图的所有教程内容。如果你感觉还喜欢的话呢，啊，不要忘记给我一个一键三连。顺便，嗯，如果你可以支持我的话，还是去我的爱发店上面看一看吧。那么就到这了，我们下期再见吧。